Surprise, motherfucker! The king is back! Go suck a dick, suck a dick, suck a motherfucking dick! Suck a dick, suck a huge or small! अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे على شاطئ المطبخ نظرت دياجة كثيرة اللحم وريش سألتها بالله بكلمة عزيزة أرجوك يا دجاجة من فضلك تكلمي Come on, kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill me! वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है पीछे जाएगा पीछे कूदेगा पीछे कूदेगा कन्फर्म कूदेगा रुक तेरे को बता देती क्या माइला ये, ये तो सब गुंडा लोग रे भाग रहे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार बस ये वापस जगह अरे का गांड मार दूंगा भोसड़ी को के इधर इधर हाँ